Rush. love. أشرق البدر علينا فانتفت منه الفتور أشرق البدر علينا فاختفت منه الفتور مش لحسنك ما رأى قط يا وجه الشرور شمس أنت بدر أنت